babagamba nti tuwonye omwalo gwe mumbasa hmm. buganda kati egenda kutuuka ku atlantic oba pacific naye nga congo tebajogerako nti weeri abasajja abasoma jogolaafe baaliwo naye nga bwoyogera many central african countries had oil which was exploited by petrofin eyabafalansa theyar poor countries because oil is an existible resource The Chinese, who have invested heavily in our oil industry, do they have oil at home? No. How have they accumulated this money? nabaga when a beautiful woman who lacks brains her private parts suffer come again. does what come again a beautiful woman mm. who lack brains, mm. sharp brains, mm. it hmm. is up punishing our private party. Mm. The Congolese have all of the minerals. Ne nuclear a e boom, uranium we by Japan bamuja Congo. Is it a, a peaceful country, prosperous? Mbutu bamuga nti naye gwe gwange gagabwerit. Mm. Ubera mutya ne bamasikire. Nabaga nti echo mukyendekere. Mm. yabayita mu state house n'abayoola hmm. yabasuula mu national park bani basuula bamasikini bakomyewo mu butwagezi mukisasa <laughs> <laughs> ne bamugamba abayizi eri kan we train for you epafulu ame aa ah, muntrainingira abankuuma hmm. iruyuse masinaries bajja kumpamba mubutu ne bamubuuza mu world bank nayemuefu oyina eggwanga gaga ti lwaki wewola kyafu mane ah when the Congolese hear that this is Mobutu's money, they will not pay. Mm. But once they hear that this money belongs to the Bazungu, they will they pay. Mm-hmm. Nareke Gwanganga Libinis. So, hmm. excitement could be into a present Yachiba Gambirao. We hmm. must have a refinery. Abazungu Tibajagal. Refinery Tibajagal. All of byproducts is on Nabas Yes. Ah, yeah, yeah. accompanied the president to northern Nigeria, mm. where he was telling Africans until we need the finalists. tetuzeta tetu, tetu nababuuza ba abazungu abazina maza teresa mm. nibamugamba nti lukwati chad they have a modern refinery but it is defunctional mm. chad libya lisegikiriza kubeera ngaka pulira itiribalizitire Mm-hmm. Eh, so kakati ekyo eh, we analyze it ti youre going to excite people ate babookye nga bababuuza amafuta agakolebwa mu uganda ate nga gasente nyingi basazesazekokatiirapen mm. amafuta gatambulira ku market forces i think everybody in saudi arabia drives a car anti okulina nenyanja sikuliirakyembagamba hmm. dont much excite people kanabulidde mukwano gwange kusaasira hmm. mwe kusaasira oyo twasinkana ewantu hmm. naga nti omusajja ono anjere atujerega naye ate nze bambi mwagala nnyo kuba awagira nnyo muzeeyi nabimuwulidde nawandika akatabo kange kano the power of uganda mafias bweoba tokasomanga ah, waliwo power yaba mafia yes how they control you nebagamba extension of privileges one of the, the ways mafias can control you the second trick employed by the mafia is to give a person some privileges in the form of either a vehicle which you must return once you are dumped for example charles peter mayega the buganda Catholic premier who used to criticize museveni's long presidential field. He at one time wondered how a person would be escorted by soldiers, a popular person. Michael has been enjoying the same privileges courtesy, courtesy of the government he once criticized. This means that if he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges, he would accept to be humiliated in order to retain his current status. I will not be surprised if he accepts to join the central government if he faces such challenges. Thirdly, mafias exploit conditions such as sicknesses or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for a Syria government official to access expensive treatment out of the country. However, this is another trick much like they eh, restrate mm -hmm. because dropping them would mean shortening their lives this mm -hmm. nkugamba babikubwa ogambye nti enkola yaba mafi hey. Eh. nkuwa bulabo nga mmotoka hey. Eh. naye kusasira ye yagitunda mm. naye nga babikujjako mm. wewola sente the moment you appointed mm. in government you will see banks looking for you can we give you ezo enkola nazo zaba mafe eh. mm-hmm. is not museveni who is fighting people mm. museveni wants peoplebuli museveni gwayagala bamukuba nafuluma thats for us what wiyobagezi nnyo tabasobola kakati fe kyovaolaba twasalawo hmm. katumuwagire nga tuli bweru kasolaba omusajja ewaka muganda wammwe hmm. nga mukazi we tabaagala mm. mukifo kyokuyomba nomukazi naye amudeeka abayambi leeka naye ate nze nayo banumbayo nkugamba another issue the mafia is using government this government and elsewhere fearing reprisals from the public during the period of fattening bakufattening mm. mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. They allow you to talk on nonsense, you compose provocative songs, bonga bakuyinga These atrocities, what I've mentioned above, will later be brought against, the, against you in the future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly put into the, this category, but was andimuavu. Mm. mwavuwaza akomewo aa ah, ah, gundi gweyanguza najja ogula embizi najja ogula ndi haji nenzija ogula enyama yente kubuca ntemereyembizihaji mbadde sikutekedde nenkomawo ngulewongulawo ah. wajja bakolera nemutugoba ate tukomewo can you receive a toilet paper no. once you use a toilet paper and flash at it goes. It's not irretrievable. Mm. Toyinza ku the moment I allow you. kakikubulire mhm. nakakyo kasookirira omusajja n'akugoba mu matrimonial bed hmm. n'akutwalira mu sitting room iwe visitor eh. bwakutwala mugundi mu boys quarter iwe hmm. shambaman ole house guy ate buli kifo ekiri waka bwakujjawo eh. n'akutwala mu fumbiro oli nsawo yamanda oba ah. ofuuse matooke uh-huh. agenda kutwala mu toyireti akupame genderawano battle should be in the matrimonial home. The job I held in the government mm. was a spokesperson of the president for 14 years. I have no job. I have no. I will never get another job. Wabietamwa. Anti mani. Hmm. The force e kugova. Esigale cha kugova. Esigale cha kugova. Sibira mutu ine <laughs> Genda nga bukyali. Naye nga watenyo. No. I'm a strategist. <laughs> Kakati ate kusasira is missing a point. ekipooye omusajja omu yadduka ewaka ti mukazi wa awandulanyo amalusu kikyali lubuto ate nga yetamanyi nti ali lubuto eh. Eh. kakati kusasira kyeyakoze ufisi baks down hmm. aba akoze roosi bano ne bwolyogera ebifaanana bitya baaguba amawulirengaago kati bwe yaleekanyemu ebiri onaddamu nobavumakati ainakolakanti kati purezidenti bwamuyita hmm. ajja kwogera sente zebamuwanga size ezo emasibuloko ha kaakaakubira saluti navuma bawuhulu hmm. ntiki nti nkonwa beyasangamu hmm. kakati kusasira takyalina gyalaga waayi bali tebajja kuliyakitinga anti bwagenda yewe hmm. jamubuuza kiki kakati ate amabanja gayita amabanja tamanyi nti bebagaleeta eh, tuyimbe okuthem in future nti gwe ntwale wa pulezidenti nkuwadde obukadde kumi weyabeerera mulayimulayitibebabikolangakankubuulire nali mu state house hmm. nebagondi oyo omukyala bamutya nnyo omukyala bamuyita nabagesera hmm. nabagesera yajja nga mubeereza mulungi yali abadde aladisi andisi yabu museveni roses his uh, cadars nabagesera bwajja nebamukuba mumawulirebamukuba mumawulire aza balowooza nti obagenda muwa bwa minisita yali mubeereza mulungi nnyo kanibamukuba mumawulire tiyasoloza ku bantu sente okubatwala eh. ebweru bejjukidde eh. hmm. president nagamba nti oba yakutoloza abantu that's criminal hmm. mugende musaidi munonyereze muwabire ayagala kumuprotecting nebagamba nti ah, sibyasaidi muzeeyi tiye beyajako sente bali ku geti ya state house ani ali abalesi nalaba abantu sawe yo kabamule sawa munano ogwekiro ngaba baba panze wo we <laughs> president nabuza mwaka chingamba abantu nabo mwebali nga webali bakoleze zo muliro mugende mbuze special yo andera kaze bwe mugeze to waje special yo andera kaze bwe president ya mwagala nyera nga mobilize mulungi mm. naye special yo kandi bwe mwo vice president nawga atula muntebe yange otole mugundi yange ayihia these people bakujoga namanya abasajja bwe kyebakolanga bagendanga emulago hmm. ne bajjayo pads ne bablokinga system ya president's office nga buli president lwayingira mu office ewunya ah, ah, kazibwe yawunya ate teyavaamu naye bana basajja mubayita bakuzanyamubayita bakuzanya bana basajja very strategic kyoka ne museveni wabeera nawo bazaemizanyo eh, gyabo bwoba togendangako mu state house you don't know how these people parate eh? era gavumenti ya museveni bwegivaamu nga tebakusibye nga tebakusse nga tutunze ebibyo gendewo webake oli enkokoyo oli enkokoyo eh, ate sibe bokka hmm. yesterday i was watching on my machines hmm. two days ago oli ku miso miso hmm. I saw an arrogant pastor meeting lawyers about Teddy. Kubanga baga nti Teddy yabawa ekyemisana. Nibe wagamba. Ne bamala okukira ne baga nti mulalu. Kati if Teddy, you detected Teddy's madness mm. after taking, enjoying her meal mm. within two hours, then sympathize with Jibu Jingo. Ode kusaidiri. Eh. Kubanga mugayi mulalu. Ate yagambe. Ne bagamba. Eh. Tebagenda namutwala mu kooti ayonoona omusango. deira that depend on mitala eh. mulalu nanyini musanga eh ngamazo eh, eh, ba weche misana yabagabula eche misana cha manya nemba tunuli bwindi bana niso ebalaba eh kakati natunuli the pastor ngali ne balo yao ngabalo yaba mugamba we are ringing the dpp we are ringing the, the, the prosecutor in Entebbe mm. he does not for two days he does not pick our phones so it means government is losing interest in this case the pastor said even if government leaves the case this concerns the kingdom of God the kingdom of God kingdom this of man must be arrested put in Chitalia with his Malaya and the church must be crossed or a caretaker to protect the kingdom of God. This means that even the state withdraws, for us we shall pursue the matter to protect the kingdom of God. That was different. But I said, one, mm. we recently had a case involving Malay accusing a prominent pastor of homosexuality, alleging, alleging. and he won the case. Mm. Did, it, did it go to the conference of pentecostal leaders or to the state obako exent eggalawo kyali lwaki kubijinga ate okyusa golo posts ebintu bivudde wano wetubadde tubimanyidde mulimu ebiri nagamba may have nothing to do with bujingo because whenever i conduct prayers even in the morning midday, the people of god flock here you can see in my compound the post vehicles which are my compound so biri kunamba i said this man is a Jewakari pastor. He reads the Bible upside down. Mm. Jesus said, Nti, endogo yesobola kuyita mu kamwa k'empiso naye omugagga tasobola kuyita mu nziki za yerusalemu spiritual work that cannot be demonstrated by a number of vehicles in your compound omuddamu kati yes mm -hmm. even mama fina can say it mm. how many abaladdeflok to mama fina with the post cars ah, abalwadde baba bangi era yes <laughs> three if we take if we, we base mm. the power of god god yagambye na god sakyogera god as was i looked at this man the kingdom and I, I was god the problem that was not was watching me eh. but i was watching him naye nabadde muwema nga nti ono giwa kali pasta and most of these people never did the theology sibadokita serwadda tebasoma theology this is why the mm. muslims have birali mm. where shakes are trained the catholics any catholic must have a university degree mm. oba agenda kugenda wa oba wa ne pastor kayiwa ina university of theology babatikiaayinza kubanga yitalina theology mazire baba gamba wano nti muli kyesalinge n'obuyigirize bammwe tebadduka mhm. baba kwata akanyirire kamu mm. gad gad gad kagada ti myasi bayibuli etu yesu yagamba ati omugagga tijangu nemotoka zo mm-hmm. oba yamugaa ntunda byoyina jangu nga booli kakati that is a juwakali pastor omwade jua kazi nze jua kazi <laughs> abagezi baji awo bugembe wayimbira mm. nola benganga eh. nola bemputa nola mm. benganga nola bemputa if you cannot even interpret let me tell you mm. nze nwana naba mawulire bana but i fight nationalism pola pola because as a journalist i don't want newspapers to become masale tools abantu bajja zichawa Mm. I don't want I want to separate omusomi webirango nowamawulire ekipaind me nga president agamba abolugambo baliwa umamongas how can you be umamongas at the same time members of the force stage nasoma amawulire naye nga kyenasomera mu institute ne mulupapula kuba tosobola kukola institute etalina esonre ne uganda hmm. practical hmm, skills kakati bano ogonde olina okuba mu modropu yammwe nga mwinamu suits an executive sort there is a press conference in state house you dress properly naye abaserikale ba state house obulaba bahalasinga hmm. temwawukana na baloyitas nojja mu press conference ya president ngaoyambadde kati sati mbwakoseeki nti abamawulire babagalira nebweru amwaiting hmm. ejournalist nga bazedda nga temubafa nti mufanana mawulire okwambala obulungi tekitegereza kuba na sente hmm. sajayinza okubera nesuuti yemu naye nga kyekyo get tukiyita sunday best yowa sunday best abamu temulirako engafu abalina amasuuti ebikumi ebina <laughs> and in the fact if your economy was okay um, singa buli asoma amawulire ku tv aba ne suuti nti bano be bagireese waliwo kampuni yateekanga ekimuli kugundi ku utv mm. ne kampuni nekiteekako tuluku for it singa bajja ku tv mwamalaki most of the girls abajja ku matv nebamala okkira nebaga nti mulalu kati if you detected teddy's madness mm. after taking enjoying her meal mm. within two hours then sympathize bwebiki bugingo oda kusaida eri kubanga mugeyi mulalu nebagamba eh. tebagenda namutwala mukooti ayonoona omusango they rather depend on mitala eh. mulalu nanyini musango eh, nga maze obbawo ekyemisana yabagabula ekyemisana kyamanyi nembatunulye bwe nti balaba kakati natunulidde pasta ngaali ne balooya abo nga balooya bamugamba we are ringing the dpp we are ringing the, the, the prosecutor in Entebbe mm. he does not for two days he does not pick our phones it means government is losing interest in this case the pastor said even if government leaves the case this concerns the kingdom of God the kingdom of God kingdom this of God. man must be arrested put in Chitalia with his Malaya and the church must be crossed, or a caretaker to protect the kingdom of God. This means that even the state withdraws, for us we shall pursue the matter to protect the kingdom of God. That was different. But I said, one, mm. we recently had a case involving Malay. Are choosing a prominent pastor of homosexuality, alleging, and he won the case. Hmm. Did it did it go to the conference of Pentecostal leaders or to the state? obako extent eggalawo kyali lwaki kubijinga ate okyusa golo posts ebintu bivudde wano tubadde tubimanyidde mulimu Na n'agamba may I have nothing to do with bujingo because whenever i conduct prayers even in the morning midday the people of God flock here. You can see in my compound the post vehicles which are my compound. So I said this man is a Jewakari pastor. He reads the Bible upside down. Mm. Jesus said, Nti, endogo yesobola kuyita mu kamwa k'empiso naye omugagga tasobola kuyita mu nziki za yerusalemu spiritual work cannot be demonstrated mm. by a number of vehicles vehicles in your compound omuddamu kati yes mm -hmm. even mama fina can say it mm. how many people who flock to mama fina with post cars abalwadde baba bangi yes <laughs> three if we take if we, we base mm. the power of god god yagambye na god sakyayogera god, god. as was repeat, I looked at this man. The kingdom and of I, God. I was, God. The problem that was not watching me, eh. but I was watching him. And I never did Muema. Ngati ono juwa kari pastor. And most of these people never did the theology. Shiba Dr. Silwada. Tebasoma theology. Tebasoma theology. This is why the mm. Muslims have Birari, mm. where sheikhs are trained. The Catholics, any Catholic must have a university degree. Mm. Oba agenda agenda wa oba wa ne pastor kayiwa ina university of theology baba tikira ayinza kubanga yita ina theology Maziri, ba, baba gamba wano nti muli kyesalinge n'obuyigirize bammwe tebadduka mm-hmm. baba kwata akanyirire kamu mm. gad gad gad kabeera timyasi bayibuli etu yesu yagamba ati omugagga tijangu nemmotoka zo mm-hmm. oba yamuga ntunda byoyina jangu nga booli kakati that is a juwakali pastor omwade juwa kazi nze juwa kazi abagezi <laughs> bangi obugembe bwayimbira nolaba enganga nolaba empuuta nolaba enganga nolaba empuuta if you cannot even interpret let me tell you mm. nze nwana n'abamawulire bano mm. but i fight marcinalism polampola because as a journalist i don't want newspapers to become marcinal tools abantu bajja zikyawa mm. i don't want i want to separate omusomi webirango nowamawulire ekipaindimi ah. nga president agamba abolugambo baliwa umamongas how can you be umamongas at the same time members of the force state ah, ah. nasoma amawulire naye nga gyenasomera mu institute nemulupapula kuba tosobola kukola institute etalina ezonlen uganda hmm. practical hmm, skills kakati bano ogonde olina okuba mu modropu yammwe nga muyinamu suits an executive suit there is a press conference in state house you dress properly naye abaserikale ba state house obulaba bahalasinga hmm. temwawukana na baloyitas nojja mu press conference ya president ngaoyambadde kati saati mbwakoseeki nti abamawulire babagalira nebweru amwaitingejournalist hmm. nga bazedda nga temubafa nti mufanana mawulire okwambala obulungi tekitegereza kuba na hmm. sente sajaiza okubera nesuuti yemu naye nga kyekyo tukiyita sande bas yowa sande bas abamu temulirako engafu abalina <laughs> andi the fact if your economy was okay um, singa buli asoma amawulire ku tv aba ne suuti nti bano be bagireese waliwo kampuni yateekanga ekimuli kugundi ku utv mm. ne kampuni nekiteekako tulkufolit singa bajja ku tv mwambala ki most of the girls abajja ku matv babatwala mm. hey, basajja babawasa kubanga omusajja ali iliterate ye awasa bizimbe mm. nti nkwana bemakerere gwegamba omusajja atasoma nti oliwemakerere ogenda mukulo mumaleyo <laughs> bayo obutasoma bwabukomba tulaba ni balwasa eh. izirwasa graduate ask him hmm. tibofairia uh, to go to university bo bajamalira mubizimbe oyo omwana wemakerere agenda mubba mumaleyo <laughs> nze okumbulira nti wemakerere oli wemakerere ate nkuduka budusiwa yanga amemana of 63 years hmm. kakati nze thats how i fight nalwanyisa etteeka lya 1995 statute single handedly ate nendifunamu i was invited to sweden nenkola presentation yamaanyi nyo nebampa dola emitwalo atano nkomewo wano nkole trade union eugu nze negitandika hmm. naye at that time ngalo tetukkiriza abamawulire kukola trade union why the law we had to be 1000 nga tebaliiwo hmm. sendi ni mbaga muzizi yote zijia kula bali banzisi bazizai ajajajaja bazizai abamu uli na baka ujua alisa anzisi he eh? ya alisa anzisi uzai uta sendi na umusaji wa mzungu nanga nzisi na zile sendi manye za akubba he eh. nitulia nituzikabana na mzungu eh ye na mbaba na kumi na mbaka ujua natu na kumbele nituwa na kumi na mbaba na kumi na mbaba na nange nituzi nywa nizigua wa ati ii na mbaba itanga nimba kuli ya pata abama uli he mujiru yes. zinazaga tizijja kuddayo nazireese mmanyi mm. tizakubba natuza executive what do you do, we do with this money nitizibbe nomuzungu omuaustralia nayetulitaya yanga man namulaba ewange kumaca eh. nga bamulesi yanga man eh. why do you block this money eh. are you mad uh -huh. <laughs> nalwanyisa etteeka single handedly mm. my argument was simple mm. abo bawafula ogutwa bamonita nabagamba nti wa using platonian theory plato believed in education why two factors he was an educated man mm. ekyokubiri he grew up in time of the interstate was a, where resistance were attacking each other kakati pluto mm. made the conclusion mm ti if these people were educated tebali kunze bino that's why the nigerian armies soldiers officers are different from africa other african soldiers hmm. nti amaje ga nigeria nebagafuka egwanga tebaligera destructive nga idi amin ngaokera olutwa gasoma an educated person aina byakola atasoma byakolaki byatakola nembagamba the problem in the media is not education nga bakoze professional body niju uganda niju bali bekirira national institute of genesis of uganda the last president of niju is my sister nabusayi hmm. niju yavaawo bakoze niju balese practic certificate bakategorizinze bamembers hmm. to be a full member you have to have a university degree hmm. nga balinamu honorary members abacontributinze mumawulire nabala balibalibabaeo the majority of journalists had not been trained mm. they had trained on the job mm. nga bawafula baagala nga bana bali mu parliament mm. to narrow the electoral college mm. baba tebasobola kuwangulamu mm. nembabuuza nti a person who, did, who has a university degree in music mm. can lead this journalist organization Ati. do we recognize because journalism has been recognized as a profession at par with the law and the medicine because you are stupid mbulira hmm. mu language lawyer wagenda mu kooti oba ggwe olina byotasobola kunyita pulitinga mbulira terminology ezo eziri mu media intro Sweeper. Uh, which one? Outro. Capuchon. Body. and when you see <laughs> aba ba professionals bagaginga ebintu byabo eh. babi protecting mm. when you go to court without a lawyer mm. the court says i don't see you but when a journalist a non qualified journalist go for a story and write a nice story yeah, it's better than you Hey. Eh. many of the people who are sustaining newspapers nabali mu maradio tebagendangako mugundi baigirao when somebody comes hmm. nagandi na diploma simanyimukati hmm. noli nakugamba nti na diploma ya mass communication serious manager ataking on namuleka hmm. kubanga tewali journalism emakerere teriyo zinoti gulini journalism mass communication is not journalism kakandi nalwana nabo mbaga your problem is poverty and will not solve the problem of poverty by legislation. Mm. Journalists must be fair and objective. You cannot legislate fairness. empapula ezisinga okuwabirwa mu are monitor the 400 million a case of defamation against bigirimana hey. Eh. is, it, is it edited by quacks over highly educated people so if education can save is the, uh, uh, uh, uh, uh, uh, the ruling that mm. a, a, to be fair and objective a journalist is born mm. he's not trained a gen, ad, training gives the additional, additional but you are born is a person mm. nagenda jo saagala nnyo kudya bintu byagundi birala naye nagenda mu tv station yemu nembagamba you are now four where did the other group go nti bagenda tewali sente nembaga those were scavengers journalism is for person mm. journalism is a launching bird temuli sende why omuganda akugamba mm. nti enkoko etalina byenda etalina majebeko ebyenda byayo managers how much money have you generated baba wemisaala emirundimedia eh, hmm. has been risiky since inception kuba hmm. mm. abazungu batandika bajja wano nga bamanyi tebaluwa yamutesa yafulumiramuwa mu daily telegraph mm. they know the power of the media what did they do they made it by 1911 mm. bayirita amateeka amakakali nga waliwo empapulesi agafa mu buganda mm. nemengo noti mm. immediately they started mu 1911 baleeta amateeka amakakali gad against first word war kati media nebeera y'abasajja bakambwe babumayanja bebajja gundi gyekiwanuka baani waliwo omusajja nga bamuyita gundi sente nga enaniya guyo omulimu gwe gwali gwakubangaani nga bwenda babakuba muhoozi ananiya sentongo yakubanga gundi katikiro mm. kagwa mm, mm. timusoga tiyalwala kawaali tiyalwala ki kakati duyo what happen mm -mm. kagwa had to buy printing press from an iranian natandika okwambala kata nani nakola nolupapula lwakagwa wrote seven books to defend his ancestry that was not imusoga mm. kakati kagwa bwategeera abazungu be baali bamukuba agende mm. anania sentongo nakola olupapula enjuba ebireesi abazungu ne balugjawo wano nga kagwa luwezi nekirabye mumawulire batusibanga mumpisa yensi avumye katikiro avumyani nga bakusiba ewanjabula emyezi mukaaga wanjabule mumanyiyo ewanjabule opposite newakiseka wali eh. kukomera lya baganda okuvuma katikiro eh. ate jjajjange kuvuma pookino amukubamumaleo bamusibe mukomera senga abeye ajjayo emizinga gyenina mm. oliwa yali anneregamu munaku er eh, eh. nze nzirira ebereti yaffe eyewakanjikuwe eh. nzirira omudaali ffe mm. tulina mm. bereti y'okuvuma kakati bereti yange njikuwe buwi